百秋武道具店の動画こんにちは百秋武道具店のうがですやってますか今日はリクエスト動画ですエイムリングタロットさんありがとうございます質問は固定打ちの時抜けてから逆回りするんですかですね素晴らしい質問ですありがとうございます質問できる子は伸びるなぜなら自分で考えて剣道してるからここで言う逆回りとは 普段右に抜けるんだったらこっちに回るんだけどコテを打ったら左に抜けて反対に回るんですかってことだよねそういう質問だよねたまに稽古してて先生に回り方逆って怒られる時もあると思うんです一体どっちに回ればいいの実は面だからこっち回りコテだからこっち回り って決まってるわけじゃないんです小手だって右に抜けることもあるし左に抜けることもありますじゃあどこで回る方向を決めてるのかというと相手がいる方向に顔を向けて回るだけなんです相手に背中を見せないことが大切なんだねえー、これが自分ねこれが相手ね まずは基本の通り例えばまあ面を打って右に抜ける時どっちに回るかっていうとみんな知ってる通り面って打ったら右に抜けたらもちろん左回りだよねこっちに回りますそうすると相手も回るからちょうどいいとこういう感じだよねそれで今日の質問はコテを打って今度左に抜けたんですけどどっちに回りますかってことなんですよこれはコテ打って左に抜けましたあいつもの反対だ でいつもと同じようにこっち向いて回ってたらあ遅いよね相手に背中見せちゃってる遅いよねって話なんですよ。コテを打って左側を抜けたら相手に自分の背中を向けないように向けないように相手に顔を向けるように向き合いますこれですねそうするとすぐに対応ができるなぜ相手がいる方に顔を向けて回るかというと 勘のいい人だったら気づいてるかもしれないんだけど回る時に相手に背中を向けると振り返った時打たれるからなんだよねもし反対回りしてしまったらどうなるかっていうと例えば右に抜けたとしてでも相手に背中向けていつもの逆を回しちゃうそうするとほら相手の方が速いでしょ相手の方が速いからもう後ろから目を打たれると相手に背中を見せないっていうのがこういうことなんですじゃあ今回小手なんだけど小手打って 左に抜けました相手に背中を向けるように反対回ったら相手の方がほら速いよ速いよほら後ろから打たれちゃうよ面だから右小手だから左ってわけじゃないんです小手打っても右に抜ける時もありますそしたら必ずこっち向きなんですよねこっち向き例えば胴を打つ時でも普通は胴って打ってこっち右に抜けるけど 昔はよく胴を打って左に抜けることもあったそしたら回り方やっぱりどっちこっちなんだよね相手に背中を見せないように回ることが大事ですほらね勝負の中で相手に背中を見せる時間っていうのはもうできるだけ短くしたいわけだから顔をちゃんと向けて回ろうそして最後に 小手を打って左に抜ける時のコツがあってこれは私も教えてもらった方法なんですけども先生ありがとうございますもう小手打ちなんか最初から左に抜けると分かってる場合には踏み込み足にちょっとしたコツがあります右足をいつもだったら自分のまっすぐ前に出すと思うんだけど自分の左足の前ぐらいにちょっとこっちに出すんです、まあ、クロスはさせちゃダメなんだけどそうすると 少し楽に抜けれるようになりますいつもだったらまっすぐ出すんだけど自分の左足の前ぐらいにちょっと横に出してくださいこうじゃなくてこうそうすると抜けやすいですこう入ってでこう入ってで以上が固定を打った後の回り方のビデオになります今日もご覧いただいてありがとうございましたまたいつかお会いできる日よ